सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई उम्र भर सो न सकेंगे किसी के हो न सकेंगे भीतर जा बता देंगे तना तेरे दोस्त तेरे मित्र चार गाड़ी नंबर मतलब तेरी बहन की लग खत्म bye bye tata good bye गया Switch it up. बहन की लग गए <laughs> ये चला मेरा भाई अपनी जान हाथ में लेके और ये भाई गया